It's happening again. Everyone needs to stop. I'm it just last time, everyone stop trying to break Takumi Chinoko. He's very important to me, and I need him able to fucking walk. <sighs> Sonada, look, you're an incredibly handsome man. <sighs> What's well, something in the water in this country? <sighs> And you have a nice submission move. A dragon sleep is brilliant, mate. For your standard human, it's quite dangerous. I'm the best t e c h n i c a l r a t o r in the fucking world. And I've got 4,721 counters to the skull end. えっと誰だっけ今のそあなんだよおいどんだけ卑怯なのお前らはあお前たち今日試合あったっけ そもそも俺たちの試合じゃねえだろどんだけ卑怯なんだお前らよあんな勝ち方なんおいってやずてるあんな勝ち方でチャンピオンで何だだって負けたのお前らだろうが顔じゃねえんだああおいつでもいいぞこの野郎クソガキが。あ俺もこんな卑怯なやつだとやりたくないもう正々堂々とした俺たちの ポリシーに反するあんなやつは相手はしてらんないようん広め武士ああ広間前から言ってたな武士おめえようやく今日一行事したな楽しくやろうやああああ そんなに俺たちに構ってもらわないのが嫌だったのかなあ寂しかったのかスリーケなあ本当のこと言ってやるよ本当のこと言ってやるよマジでマジでお前らスリーケには興味がないんだこれはプロレス的なことじゃないぞ本当に興味がないんだなあ 新日本プロレスさん絶対にスリーウェイなんてやめてくれよなあ俺たちと鈴木君楽しませてくれよそうももっっとと、もっと、もっと、もっと、もっみんなで楽しもうぜおい金丸デスペラードえ 俺らにやらせろよ俺らに IWGP ジュニアお前らが持ってる IWGP ジュニアタックベルト挑戦させろ今頃やってきた 3K なんかよりも俺とヒロムに先にやらせろ奪ってやるぜエンセリオマジでおいおいおいおい 何てめえらだけ盛り上がってんだおいこの毒斬りうんこ爆弾おい俺ら混ぜろってもう一回やらせろよ納得いかないねてめえらぶっ飛ばしちゃう大田区で俺の顔面に盛大に墨を吐きやがったあのタコ野郎それと今ベルトを持ってる鈴木軍の2人ああ確かに俺は負けたよあ負けたあでもなあんな立ち方だ 前チャンピオンとして今のチャンピオンチャンピオンとして認めるわけねえだろうなやらせら奪い取ってやるこの野郎